טוב, יאללה. רגע. מה? נו, עזוב, יאללה, בוא נתחיל את הסרטון. שנייה. באת עם הפוקימון הזה, יאללה. נו! רגע. יואו, הוא רציני עכשיו? נו, יאללה! שנייה! אלה, אנחנו לא נסיים את הסרטון הזה בסוף, תסגור את המשחק. אתה, אתה כאילו לא, לא, זה, אתה לא מבין את המשמעות של זה, אתה לא מבין... טוב, בסדר, בסדר, אני מחכה פה, אני מחכה פה. איפה הוא עכשיו? אלדר! מה, הוא רציני? אלדר! איפה אתה? מה זה איפה? אני... מה... fuck, אני בראשון. איפה? בראשון. אתה השארת אותי לבד בחיפה, ואין לי פה איך להגיע עכשיו הביתה. אל... לפחות השגתי צ'רמנדר.